المملكة العربية السعودية تطهير الفساد تستهدف البنوك السويسرية مخاوف النخبة من تجميد الحسابات المصرفية يرغب ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إعادة 800 مليار دولار من أموال الفساد 55% من ثروة النخبة السعودية في الملاذات الضريبية الآمنة الأجنبية على الأقل 50% منها مودعة في البنوك السويسرية في زيورخ وجنيف وقد اتصل بي المستثمرون السعوديون بالفعل في سويسرا وهم يبحثون عن حل لمشكلاتهم ولديهم اجتماعات مع البنوك السويسرية ومديري الأصول السويسرية السويسرية ومحامي المصارف السويسريين وهم يتطلعون إلى تحويل الأموال لتفادي تجميد الأصول والآن سؤال المليون دولار هل يمكن للبنك السويسري حماية الأموال المطاردة مع حملة الصيد السياسية؟ الجواب سوف يتبع مع الحقائق والأرقام المدهشة ترقب Caputo and Partners, SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. أنا إنزو كابوتو مالك مكتب المحاماة كابوتو و Partners ومؤسس SwissBankingLawyers.com المكان الذي يجد فيه رجال الأعمال الدوليين الناجحون نصائح وحلول لحماية أصولهم تحتجز لجنة مكافحة الفساد الأمراء ورجال العائلة المالكة وأرباب العمل والوزراء ووفقا لمصادر مصرفية محلية تم تجميد أكثر من 2000 من الحسابات المصرفية المحلية بالفعل وقد بدأت بالفعل التحقيقات في الوصول عبر الحدود وفي منطقة الخليج حيث تشارك المملكة العربية السعودية المعلومات بشكل منتظم وسيتم تمديد حملة الصيد إلى البنوك السويسرية قريبا جدا وقد أمر المصرف المركزي الإماراتي البنوك بجمع وتسليم المعلومات عن 19 حساب يحتفظ بها السعوديون وفقا لرويترز يوم الخميس الماضي 9 نوفمبر وقالت غرفة تجارة وصناعة الرياض إن الأموال التي فقدت بسبب الفساد والرشاوى والابتزاز والاستفادة من المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية ستبلغ 800 مليار دولار 55% من الثروة تقع بالفعل في الخارج في الملاذات الضريبية والأجنبية يرغب ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إعادة 800 مليار دولار من أموال الفساد كان النائب العام للمملكة العربية السعودية قد بدا سعيدا جدا ومتحمسا عندما أكد أن قدرا كبيرا من الأدلة خرج من التحقيقات مع الأشخاص المقبوض عليهم يتم إدارة 50% من الثروة بالخارج في البنوك السويسرية ما بين 250 و 300 مليار دولار تدار في سويسرا في الأشهر القليلة الماضية جذبت البنوك السويسرية أموالا جديدة ضخمة من أصحاب الملايين السعوديين وكان النائب العام للمملكة العربية السعودية قد بدا سعيدا جدا ومتحمسا عندما أكد أن قدرا كبيرا من الأدلة خرج من التحقيقات مع الأشخاص المقبوض عليهم جمعنا معلومات مفيدة من العملاء الذين كانوا من الشخصيات البارزة سياسيا في تونس ومصر وعملاؤنا كانوا على صلة ببن علي وحسني مبارك تعرف على هذه الحسابات باسم حسابات بيب حسابات بيب هي حسابات باسم الشخصيات البارزة سياسياً يمكن تجميد حساب بنك سويسري بيب بشكل سريع جدا ولذلك فإنني مقتنع بأن لجنة مكافحة الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لن تضيع الوقت توقعاتي سيتم تجميد أول حسابات بيب للمواطنين السعوديين قريبا جدا وفي غضون الأسابيع القليلة المقبلة بطلب بسيط للمساعدة القانونية الدولية بدون أدلة دامغة يكفي لتجميد الحسابات المصرفية وهذا لا يعني أن هذه الأموال المجمدة ستعاد إلى المملكة العربية السعودية وفقا لتجربتي مع العملاء من تونس ومصر سوف يستغرق الأمر لسنوات حتى يتم إعادة هذه الأموال والحقيقة هي أن الأموال تحت خطر التجميد فوراً وسوف تبقى مجمدة لسنوات. في عام 2016 وقعت سويسرا ونيجيريا اتفاقاً لإعادة 300 مليون دولار إلى نيجيريا تم مصادرة 300 مليون دولار من الأسرة والوفد المرافق لساني أباشا الحاكم السابق لنيجيريا وقد أدت طلبات المساعدة القانونية الدولية من مصر وتونس وليبيا وسوريا إلى تجميد ما يقرب من مليار دولار على الحسابات المصرفية السويسرية ولا تزال هذه الأموال مجمدة ليومنا هذا ومنذ سنوات وسنوات ولكنها لم تعد بعد سويسرا أعادت أموالا مجمدة في العام الماضي وقعت سويسرا ونيجيريا اتفاقا لإعادة ما يزيد عن 300 مليون دولار مصادرة من أسرة ساني أباشا الحاكم العسكري السابق لنيجيريا أدت طلبات المساعدة القانونية الدولية من مصر وتونس وليبيا وسوريا إلى تجميد ما يقرب من مليار دولار من قبل السلطات السويسرية في كثير من الأحيان يتم الاحتفاظ بأصول الحسابات المصرفية القديمة جدا في هياكل وطرق محنكة ومعقدة مما يجعل من الصعب جدا إظهار كيف اكتسبت بشكل شرعي ومن يملكها حقا وفي بعض الأحيان قد يكون من الصعب جدا جمع أدلة ومستندات تبين مصدر الأموال في الحسابات المصرفية القديمة نصيحتي القوية للمالكين الشرعيين للحسابات المصرفية السويسرية القديمة هو القيام بالتحقق على الفور إذا كانت الوثائق المتاحة لديكم اليوم كافية للبنك السويسري لتكون قادرة على إثبات أصل الأموال وإذا لم تكن هنالك وثائق كافية يجب الخروج من النظام المصرفي فورا وتخضع الأصول داخل النظام المصرفي لتشريعات صارمة ومتطلبات عالية جدا لمكافحة غسيل الأموال عندما تم فتح حسابات مصرفية قديمة مع البنوك السويسرية قبل 15 عاما كانت معايير الالتزام منخفضة جدا قبل 15 عاما لم يكن يطلب أي مصرف من العميل أخذ الحيطة والحذر وجمع الوثائق الكافيه التي تبين أصل الأموال كما هو عليه اليوم السعوديين الأصحاب الشرعيين للحسابات المصرفية القديمة وبأموال مشروعة يمكن أن يكونوا محاصرين في وضع غير مريح للغاية وفي حالة طلب المساعدة القانونية الدولية الذي تقدمت به لجنة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية فإنها تحتاج إلى توثيق المصدر الشرعي للأموال كيف يمكنهم أن يقدموا مستندات عمرها 15 أو 20 سنة لإثبات شرعية مشروعية الأموال ومصادرها إذا تم فتح الحسابات قبل 15 أو 20 سنة في ذلك الوقت لم يكن هناك من أحد يسأل عن أي إثبات أو مستندات إذا كنت مالكا لحساب مصرفي مشروع بأموال صادقة ولكن ليس لديك أي مستندات تثبت أصل الأموال يجب أن تخرج بالتأكيد من النظام المصرفي يخضع النظام المصرفي الدولي للتنظيم المفرط وتحت إشراف الحكومات يجب عليك استثمار أموالك في العقارات التجارية في سويسرا باسم شركة سويسرية مع أسهم لحاملها وتحكم من قبل نفسك تعتبر العقارات التجارية في سويسرا استثمارا آمنا للغاية العقارات التجارية متاحة للمواطنين الأجانب بدون قيود من موقعنا نستطيع أن نقدم لعملائنا السعوديين خصائص تجارية فريدة من نوعها من خارج السوق في سويسرا عقاراتنا تحقق عائدات سنوية تتراوح بين 5% و 8% بالفرنك السويسري إذا أعجبك هذا الفيديو أظهر ذلك واضغط على زر الإعجاب ولا تتردد في إعطائنا رأيك وذلك باستخدام قسم التعليقات أدناه إذا أعجبتك المادة تأكد من عدم تفويت الفيديوهات في المستقبل والاشتراك في قناة اليوتيوب الخاصة بي الآن فقط اضغط على زر الاشتراك إذا كنت ترغب في حماية أموالك في سويسرا ارفع سماعة الهاتف واتصل بي الآن على 0041 44 212 4 أربعة اشرح لي الوضع الخاص بك بشكل محدد وسوف أقترح عليك الحل الأكثر كفاءة وقانونية لحماية الأصول دعونا نناقش كيفية الحفاظ على سر المال المكتسب بشكل مشروع كن ثريا وابق ثريا أتمنى لك يوما جميلا